Al segle XXI, actualment, les empreses que són més fortes són aquelles que analitzen les dades que generen i que treuen rendiment de la informació que tenen a l'abast. I Sirius som una consultoria d'anàlisi de dades que volem ajudar-te a tu, petita empresa o entitat, a analitzar les dades que generes i a treure rendiment de la informació que tens a l'abast per aconseguir que venguis millor els teus productes i serveis o perquè prenguis decisions basant-te en dades, perquè puguis avaluar els plans d'acció. Som una consultoria de proximitat perquè venim allà on siguis. Contacta'ns a través de visirius.com i vindrem a veure. Moltes gràcies.